Drosmīgākie Baltijas piloti un seksīgākās meitenes ielūdz uz Monster Energy Superkausu. Valmieras lielās balvas izcīņu motokrosā. Mūsu draugi LC Cargo, Lāčplēsis, Bosch, Burk, apsaimniekošanas apvienība, Rujens Saldējums, Valmieras dome, Mājas mīlūs. 1. maijā sākums 12. Vairāk info superkaus.lv!